गुड मॉर्निंग आज नौ तारीख नौ अक्टूबर यहाँ लाइट नहीं आई रात भर से तो कुछ चार्ज नहीं हो पाया है no electricity in nothing charge to give outside is also it's too cold it's too black tea पी रही है और आलू का पराठा खाने जा रहे हैं <laughs> ठंड बहुत ज़्यादा है हर आदमी ठंड से परेशान है सिर्फ धूप का ही वेट कर रहा है धूप आ रही है थोड़ी थोड़ी यहाँ के लोग पता नहीं कैसे रहते हैं भाई चलो पराठे खाते हैं देखते हैं तो नाको मोनेस्ट्री और नाको लेक इधर गांव की तरफ है तो पहले चाय ख़त्म कर लें फिर चलते हैं हाँ, आसान नहीं है वो वहाँ ऊपर जाना है चढ़ाई चढ़ के और इतनी ऊंचाई पे जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है थका देता है और ये तो चढ़ाई चढ़नी है तो अभी यहाँ चढ़ के आ गए ये गांव का सबसे ऊंचा पॉइंट है वो नीचे यहाँ ये पूरा गांव बसा हुआ है ये नीचे Nako lake I am on top of the world man top of the world चलो भाई नीचे चलते हैं आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं अभी बज रहे हैं नौ और मेरी सीट के ऊपर बर्फ़ पूरी एक लेयर बन गई तो वही बस घूम टहल के गांव का भ्रमण करके गांव में कमरे में वापस आए तो लाइट आई नहीं है मेरे सारे कैमरा डिस्चार्ज हैं डी एस एल आर भी एक्शन कैमरा भी और मेरे फ़ोन की भी बैटरी जाने वाली है थोड़े समय में तो तो बस यहाँ से सारा सामान पैक करते हैं लैपटॉप शैपटॉप सब बंद करते हैं जो था वो चार्ज हुआ है उसकी करामात दिखाते हैं और बाकी बाद में चलो जी अभी पहुंच गए हैं गुवे गुवे जो कि डी रूट था ताबो जाते वक्त तो वहाँ से डी रूट लिया गुवे की तरफ आए गुवे बहुत ही खूबसूरत जगह है बहुत हाइट पे है बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे बर्फ़ देख सकते हैं आप चारों तरफ सब ऊपर ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है कहाँ बर्फ़ ये बर्फ़ ये देखो ये बस तो सोचा था कि यहाँ पे कुछ खाएंगे पर यहाँ पे खाने के लिए कुछ है नहीं तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं ताबो की तरफ तो मेन रोड पे आएंगे फिर वहाँ से ताबो की तरफ कटेंगे ठंड बहुत है तो मैं आपको ऐसे ही रुक रुक के वीडियो बनाऊँगा अपडेट दूँगा थोड़े लुक दूँगा आस पड़ोस के चलो जी बाय बाय रुका हूँ अभी लंच करने के लिए कुछ खा लेते हैं भूख बहुत लगी है और धूप भी आ रही है थाली ऑर्डर किया है खाते हैं थाली कभी भी दाबू पहुँचे हैं यहाँ पे एक रूम ले लिया है क्योंकि मेरे सारे कैमरा एक्शन कैमरा मोबाइल सब कुछ डिस्चार्ज हो गया था तो अभी यहाँ पे रूम लिया है और ये रूम है आते ही सब चार्जिंग पे लगा दिया है चार्ज हो रहा है बैटरीज ये सब कमरा अच्छा है बड़ा है तो ताबू थोड़ा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू बाकी जहाँ तक अभी तक होते आए हैं यहाँ पे कमरे हज़ार रुपये बारह सौ रुपये ऐसे मिल रहे थे तो ये एक होम स्टे है जो मुझे छः सौ रुपये में मिला है तो नॉट बैड ठीक है छः सौ रुपये के हिसाब से गीज़र लगा हुआ है अभी नहाएंगे ऐसे बहुत ठंड हो रही है हवा चल रही एकदम फर फर फर फर फर फर फर फर फर फर फर गजब वेलकम टू ताबू यहाँ सेब के बाग है जहाँ रुके हुए हैं ये एक होम स्टे है काफ़ी ठंडा महसूस कर रहा हूँ मैं अभी अभी से ही चलते हैं मॉनेस्ट्री देख के आते हैं वरना पाँच बजे को बंद हो जाएगी गेस्ट हाउस बना हुआ है और ये इधर ताबू मोनेस्ट्री गैकेट कैंसर guest house and home stay कितने का है थाली एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी का वेज लगा देना और वैसे चाउमीन वाउमिन कितने का है चाउमिन तो वन फिफ्टी का वन फिफ्टी का थाली लगा देना थाली हम्म। तो आ गए हैं कमरे पे वापस यहाँ पे ठंड है बट नाको जैसी ठंड नहीं है Nako has been inhumanly cold Nako में काफ़ी ऊंचाई पे भी था Tabo is cold but not as cold as Nako and I found Nako a better place to stay अगर आपको रुकना है अगर आपको एक रात दो रात कहीं रुकनी है तो आप आराम से नाको में रूम लेके रुक सकते हो ज़्यादा खूबसूरत जगह है एज़ कम्पेयर टू तापू बाकी अभी आगे चलते हैं धनकर है काजा है हिक्किम है कॉमिक है नांगजा है तो काफ़ी जगह बची हैं देखने को आगे देखते हैं चलो भाई लोग गुड नाइट फिर कल मुलाकात होती है जय हिंद